dicționar este fără întârziere numai decât de îndată. <clears throat> Calvin uh, College, al 30-lea președinte al Americii, spune nu putem face totul dintr-o dată, dar putem face ceva imediat. Cum este un copil căruia îi spui, uite, filmează mă căruia îi spui, hai la joacă și el zice, mai stau pe gânduri, nu cred, nu cred, cred că zice imediat vin, cum ar fi să le facem toate proiectele, uite așa, ca precum un copil să se joace, imediat. Tchau, Jijoca Day!